біздің борт жақындатайық па әлде нормаль көрініп тұр ма жақсы бізде бүгін, бүгінгі қарастыратын нұсқамыз 2021 жылғы таза бір нұсқаны талдап көреміз кеттік олай болса бірінші сұрақ дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалады оның үдеуінің бағыты бұл сұрақ қайталанды иә бізде бұл сұрақ қайталанды қайсысы болады иә өте орынды яғни шеңбердің бағытымен иә. екінші екінші сұрағымызда бір бірінен жүз метр қашықтықта тұрған массалары бес жүз және бес мың және екі мың тонна екі дене бір бірімен өзара тартылыс жасап жатыр дейді олай болса бізде қай формула алты алпыс жеті көбейту онның бар так бес көбейту онның мынаны мен бүйтіп алсам бола ма бес көбейту онның плюс ә, плюс алтысы алтысы деп екі көбейту онның алты дәрежесі дәрежемен алсам астында жүздің квадраты оның неше дәрежесі болады төрт дәрежесі бірден квадраттап алдым иә мына жерде түсінікті болған шығар деп ойлаймын мына жерде екі үш нөл бар тоннаның үш нөлі бар сол себепті екі көбейту онның алты дәрежесі килограммға келтірген кезде нәтижесінде бізде Nikon көбейтіндісі нені береді онды береді иә онды береді демек онды мен мына онды мына көбейтсем не болады алпыс алтыда жеті болады так мына мен мынау қысқарады мына бетте неше қалады минус бес қалады минус бес пен алтыны қысқартсам мына жақта бір қалады ал енді бір мен мына төртті қысқартсам мына не қалады бізде минус то есть плюс үш қалады енді қарайық бұл плюс үш иә мына үш пен мына бір кетеді мына жақта екі қалады демек көбейту оның минус екі дәрежесіне ондай нұсқа бізде жоқ бізде мынандай нұсқа бар екен алты жүз алпыс жеті көбейту оны минус үш десек бола ма болады иә ол бізде әрине милли дейтонға тән болады деген сөз милли деген сөз оның үші деген сөз иә так э, дауыстарыңызды өшіреміз сол себепті мен деп ойлаймын кедергі ары қарай кеттік э, келесі есеп көкжиекке қырық бес градус бұрыш жасайық 10 метр секундына құлатылған дененің ұшу алыстығын табыңыз яғни ұшу алыстығы деген сөз мынау x max x max монолевой квадрат 2 синус альфа көбейту косинус альфаға тең бөлемін жиға деген формула бар көкжиекке бұрыш жасап так жылдамдығы менде квадрат жүзге тең синус альфа дегеніміз бізде неге тең дейді 2 екі бөлінген 2-ге косинус альфа дегеніміз ол да тубрасы екі бөлінген екіге тең астында бізде оңға тең так қысқаратындар бар бізде егер қысқартып жіберсек мына он қалады сол кезде жоғарыда не қалды он түбірасы екі көбейту екі екі иә иә иә мына екіні ұмытып екі мына жерде екі бар сол кезде астында бізде ә, неше болады екілер төменге түсіп кетеді демек ол төрт мына жерде екіміз бар екімен қысқартамыз сол кезде не болады бізде так мына мына мына жақта екі қалады ғой қысқартамыз мына жақта бес қалады иә солай ма бес түбір асты екіден неше шығады бізде түбір асты екіден неше шығады иә бірде де төрт деп аламыз ғой дұрыс па оны екі рет көбейтеміз сосын беске көбейтеміз сол кезде бірде төрт көбейту бірде төрт ол бізге нені береді оны жоқ нейкон сосын бес сосын ол жуықтасақ онға келе ма демек а яғни мына бір формула бізде көкжиекті бұрыш жатқан дене қозғалысындағы максималды ұшу қашықтығының формуласы ары қарай кеттік төртінші 25 градус температурадағы қаныққан су буының қысымы берілген салыстырмалы қалдық берілген су буының парциялық қысымын табу керек яғни бұл біз қай формула саламыз қай формула саламыз бізде ауа ылғалдығының формуласын білеміз ба ауа ылғалдығының формуласын білеміз ба орталыққа жайып анықтаған деген бар ма өте орынды айттым фи тең түзге деген формуламыз бар иә дұрыс па қаныққан бұның қысымы мынаған тең десе демек бізде берілген мынаны табу керек қой қаныққанға бөлеміз жүзге так алпыс екіні көбейтеміз үште он жеті көбейту оның үш дәрежесіне бөлеміз жүзге так бізде жүзбен қарайық жүзбен мынау үш қысқаратын болса мына жақта бір қалады иә солай ма сол кезде алпыс екіні көбейтеміз үште он жетіге көбейтсек бізде мынандай шығады екен жүз тоқсан екіде то есть тоқсан алтыда елу төрт және көбейту оның бір дәрежесі бар бұны біз бүйтіп алсақ бола ма жүз тоқсан алтыда елу төрт дегенді біз ә, бір рет өшіреміз мына жаққа жылжытамыз дұрыс па басқаға дейін ондай жауап бар ма бізде так ондай жауап жоқ килопаскалға келтірсек бір екі үш түр демек бірде тоқсан алты килопаскаль десек болады иә келісеміз ба яғни бізде салыстырмалы формуласы шығады қатаңдықтар берілген бірінші қатаңдық екінші қатаңдық қалай жалғанған параллель жалғанған демек параллель болса жүйенің жалпы қатаңын тапқан кезде формасы ғой иә демек неше болады ответ бар ма кеттік ары қарай балықшы массасы осындай 150 грамм балықты қатаңдығы осындай ә, қалыпты жоғары қарай тартқанда қармақтың несін табу керек созылуын табу керек әрине бұл жерде форма қалай бізде қай форма салсақ болады бізге созылу табу керек серпімділік күшінің формасы қандай mg тең kx иә x табатын болсақ mg-ді бөлеміз k-ға демек 150 грамм деген сөз 150 көбейту 10 минус үші және 10 бар бөлеміз астында 450 дұрыс па енді қарайық бұл жерде біз э, мына нөлдерді қысқартып жіберсек болады иә э, одан кейін барып минус үш пен мына нөлді қысқартсақ минус екі қалады оның он бес пен қырық бес қысқартсақ астында неше қалады үш қалады сол кезде бір көбейту онның минус екісі бөлінген үш бұл бізге нені береді нөл отыз үш көбейту онның минус екісі бұл деген сөз бізде метрге э, метрмен шықты иә нөлдерді ашатын болсақ нөл бүтін нөл нөл үш метр деген сөз ондай жауап бар ма бізде бар демек не болады болады деген сөз температурасы артқан сайын электр өткізгіштігі артатын зат дейді яғни температура артқан сайын оның несі электр өткізгіштігі артатын зат бұл жерде теориялық сұрақ яғни электр өткізгіш тартады мысалы бұған байланысты сіздерге кипятильник деген затты білесіздер ма қазіргі таңда ол тефал деп айтамыз иә біздің кезімізде кішкентай кезімізде сондай кипятильник деген нәрсе болатын еді суды қайнату үшін қолданылады яғни ол жерде қарайтын болсаңыздар ток арқылы су қайнайды демек ол жерде ток келген кезде ол өзінен жылу бөлу керек ондай кезде кедергі артады кедергі артқан кезде температура артады дейміз Получается, бізде ол қандай жағдайда әрине ә, жартылай өткізгіштерде жартылай өткізгіштер яғни әртүрлі ортадағы топ сол себепті бұл форма, бұл есепті сіздер өздеріңізге түртіп аласыздар яғни теориялық мәлімет келесі сегізінші есепте бізде не берілген әр секунд сайын иә осындай электрон өтетін болса ток күшін табыңыз дейді ток күшінің формуласы қандай еді зарядты бөлеміз уақытқа енді қараңыздар бізде мынандай бір заңдылық бар еді заряд санын табу үшін не істейтін едік сол зарядты бөлеміз неге элементар зарядқа еді иә дұрыс па демек қараңыздар енді біз осы жерден заряд табатын болсақ формуламыз қалай болады Әнді көбейтеміз элементар зарядқа яғни мына бір форманы түрлендірген кезде зарядтың орнына n элементар заряд бөлеміз уақытқа уақыт бізде бір секунд болғандықтан бұны біз бір деп кетсек болады иә астын үстінде төртте бесті төртте бесті көбейтеміз бірде алтыға әрине неше болады жеті бүтін оннан екі болады екен иә бірде алты көбейту онның минус он тоғызды көбейтеміз төртте бес көбейту онның он жетісіне дәрежелер қысқарады мына жақта минус екі қалады минус екі қалады иә солай ма демек ә, бізде ответ қараңыздар былай шықты бізде жетіде екі көбейту онның минус екі дәрежесі ампер яғни бұндай жауап бізде жоқ бізде қандай жауап бар 72 сан санға келтірген яғни мынаны 72 көбейту 10-ның минус 3-і десем бола ма өйткені бір тұр жұрған кезде яқты 3 болады получается бұл бізде 72 милли ампер болады иә минус 3 миллини береді демек ответ б болады Арғарай иә? ары қарай кеттік есеп электронның анти бөлшегі дейді ол қандай электронның анти бөлшегі позитрон иә оны барлығымыз білеміз керемет келет кеттік оныншы есеп табиғат аясында демалыс кезінде студенттер әр топта алты бала болатындай екі топқа бөлініп арқан тарту тартыс ойнайды егер әр топта 1200 ньютон күшпен тартатын болса арқанның керілу күші неге тең әр топ әр топ 1200 ньютоннан тартады демек неше болады арқанның керілу күші демек қараңыздар иә 1200 жүздің өзі ол өйткені ә, бүйтіп қарастыратын болсақ мына жаққа қарай тартады мына жақ қарай тартады яғни ортадағы күшіміз неге тең мына беттегі 1200 болса мына бетіміз мың бұл еш жаққа қозғалмайды ғой бұл иә сол себепті ол тарту ортадағы яғни арқаның керілу күші мына жердегі осы 1200 екі тең болып тұра береді да сол себепті бұл жерде 1200 ньютон болады ешқандай қозғалыс екі түрлі болса ол кезде бізде арқанның қай жағы үлкен соған байланысты керілу күшін қарастырамыз деп керілу күшті деп қарастырамыз ғой мысалы осыған байланысты бүйтіп түсіндіріп кетсек болады бүйтіп түсіндірейік сіздерге мынау бір мына жерде блок бар деп алайық иә яғни мына денені бүйтіп біз былай жібере салдық та жаңағыдай біреу үлкен біреу аз болған жағдайда деген сияқты түсініктірек болу үшін сіздерге осылай блок ретінде көрсетейік сол кезде ә, мына арқаны керілу күші бізде т деп алынады яғни бұл т деп алсақ болады f керілу күші дейсіздер қате емес мына жаққа түсірілетін күшіміз бар мына жаққа түсірілетін күшіміз бар яғни ә, мынаны бірінші жағдай деп алайық мысалы ә, f бір деп алсақ мынаны f екі деп алайық түсірілетін күштерді сол кезде формуламыз f1 тең болады керілу күшіміз азайтамыз неге f1-ден азайтамыз және f2 тең болады керілу күші азайтылады f2-ден яғни осылай керілу күшін осы жүйе арқылы табуға болады да кейін егер әртүрлі болған жағдайда түсіндіре алдым ғой ал бұл жерде екі жақта да тең болғандықтан бізде не болады күшіміз түсірілетін күшіміз 12-ге тең болады. кеттік ары қарай серіппеге ілінген массасы 40 грамм жүктің тербеліс теңдеуі осындай демек қатаңдық табу керек бізде мынандай бір форма бар еді түбір астында к бөлінген м деген форма естеріңізде ма иә енді қараңыздар бізде ә, осы жерден қатаңдық табатын болсақ екі жақты квадраттаймыз получается бізде қатаңдық тапқан кезде цикл жүктің квадратын массаға көбейтеміз Сиклдық жүрік бұна жерден ешеге тең? 20 тең, е? Демек ол 400. Көбейтеміз масса. 40 көбейті оның минус 3-і. Минус 3-і. Так, нау, намен кетеді. Минус 2 қалады. Наяқты 2 күн өрімді кетеді. Кетті. Демек не олды бұнда? 16-ның өз қалды ма? Нейтон бөлінген метр. Ол жай сатвет А. Сұндыр алдық па? Сеттік арғарай. 12-ші есеп ауданы берілген және күші берілген. Күші, мынау S1 F1 және H1 берілген. S2 берілген. F2-ні табу керек және H2-ні табу керек. 2 мәнін табу керек. Ол үшін формула қандай еді? былай алсақ болады иә осы жерден біздің бірінші біз екінші үлкен күш табатын болсақ кіші күшті көбейтеміз үлкен ауданға иә екі жүзді көбейтемін мен сегіз сантиметр квадрат деген сегіз көбейту онның минус төрті иә так екі көбейту онның минус төрті деп аламын квадрат сразу метр квадратқа айналдырдым сол кезде дәрежелер қысқарады бен екі қысқарады төрт қалады төртті екіге көбейтсек неше шығады сегіз жүз ньютон шықты ма енді қараңыздар бізде f 1 h бір f екі h екі деген формула бар еді осы жерде h екіні табатын болсақ f бір мен h бірді көбейтіп бөлеміз f екіге яғни f бір дегеніміз бізде 200, h біріміз 16 көбейту онның минус 2 дәрежесі бөлеміз астында сегіз жүзге так бен мынау қысқарады ә, минус мен мынау екі нөл кетеді мына жақта не қалды екі қалды иә дұрыс па бен нені қысқартсақ и сол кезде мына жақта екі қалды мынау екі қалды көбейтсек неше болады төрт дұрыс па ал астында екі нөл бар төртті жүзге бөлсек неше шығады нөл бүтін нөл 4 иә метр шығады так 800 бен 800 бен 0.4 деген бар ма бізде ондай жоқ бірақ сантиметрмен қарастырылған сол себепті бізде неше сантиметр болады 4 сантиметр болады иә мына жерде получается ответ е болады температуралары берілген массасы берілген оттегінің ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз дейді яғни оттегі бізде екі атомды иә сол себепті ішкі энергияның формуласы өзгерісінің формуласы Бес бөлінген екі ә, масса маляр масса рт бесті көбейтемін маляр масса массаға ол деген сөз нөл төртке тең бірден килограммға түрлендіріп кеттім көбейтеміз сегізде де отыз бірге температураның өзгерісі нешеге, тең болады 20-ға тең болады иә бөлемін астында 2-ге және малярмассамыз массамыз 32 көбейту оның минус үшіне так енді мына 2 мен мына 2 қысқартып жіберсем болады дұрыс па ары қарай енді бізде не қалды ары қарай 5 қалды 5-ті 0 ке көбейтеміз оны көбейтеміз 8-де 31-ге Я, оны көбейтеміз 10-ға, оны бөлеміз 32-ге. Сол кезде бізде неше шығады? Так. Астында минус 3-іміз жоғарға. Оның 3 дәрежесі болып тұрады міндет түрде. Ал мынауымыз 5-те 1, және 9 болып тұр. 9 мынаған жоқтаған кезде жоқтап беріп тұр. 5-те 2 көбейту оның 3 дәрежесі жауыл десек болады получается ответ в болады кило деген сөз оның үш дәрежесі деген сөз кеттік қарай ешқандай қоспасы жоқ таза жартылай өткізгіштік өткізгіштердің өткізгіштігі дейді яғни бұл да бізде теориялық сұрақ яғни бұл қандай әрине жартылай өткізгіштер бізде нелер болып табылады кемтіктер мен электрондық деп иә тұрғысында жарты өткізгіштер кемістіктер мен электрондар яғни ответ д болады деген сөз так он бесінші сұрақ суретте денелердің жылуы берілуінің бағыты көрсетілген температурасы ең жоғарғы дене дейді ау ең жоғары деп тұр неге олай деп ойладың ал енді қара соған ең көп энергия өзінен шығарып жатқан қайсысы получается не болады сонда екі болмай ма энергияны көп шығару үшін өзінде энергия көп болу керек емес па ал мынау ең температурасы ең аз мынау болып тұр ғой бізге өйткені температурасы өте аз көп энергияны өзіне қажет етеді температурасы көп өзінен сонша энергия шығара алады деген сөз сол себепті бұл жерде не болады екі болады деген сөз түсіндіре алдық па так келесі есеп 16-шы есеп бұл есеп қайталанды естеріңізде болса біз жұмысты бөлеміз еске дегенбіз иә осы формамен шыға салады ол түсінікті ғой уже екі жүз қырықты бөлесіздер неше болатыны ол да түсінікті иә жиырма болады так он жетінші есеп бізде бұл қандай есеп әрине бұл жай ғана формула изобаралық процесс кезінде ұлғаю процесс кезінде жұмысымыз тең емес нөлге дейміз осы ережені ұстап аламыз демек жұмысымыз неге тең болады нью r дельта т ға тең бола ма иә болды яғни осы ережеге бағынамыз біз И все. Получается ответ Е. Иә? сега сегізінші есепті суретте вольт амперлік сипаттамасы көрсетілген элемент енді қараңыздар но бізде кіру ток я иә? кері ток және тура ток деп қарастырылады екі жақты бізде ток өткізеді иә токты өткізген кезде айнымал ток болғандықтан ол не істейді міндетті түрде сөйтейік барлығымыз дауысымызды өшірейік сол кезде басқаларға кедергі жасамаймыз керек кезде ғана қосып өздеріңіз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады кеттік ары қарай енді қараңыздар бізде келесі 18-ші сұрақ бізде кері ток және тура ток дейміз демек бізде мынандай зат бар еді естеріңізде болса бұл бізде қандай зат дейтін болсақ бұл бізде диод дейді яғни бір жақты ток тасымалдайды получается бізде бұл не болады жартылай өткізгішті диод деп қарастырамыз келу тогымыз және тура тогымыз осындай сұрақтарды міндетті түрде сызып теориялық ретінде қарастырыңыздар жазық айнаға түскен сәуле 15 градус бұрышпен шағылған сәуленің шағылу бұрышы үш есе ұлғайту үшін айнаның бұрылу бұрышы неше болады дейді яғни бұндай жағдайда біз не істейміз бұл бізде әрине бізде оптика иә яғни түсу бұрышы мен шағылу бұрышы бізге неге тең болып тұр общий 15 градус құрап тұр жазық айна болса осы арасындағы бұрышымызды біз яғни үш есе ұлғайту үшін айнаның бұрылу бұрышын қалай яғни мына бетте жалпы 15 болса демек жеті жетіде бес де бес мына жағымыз де бес демек жетіде бесті көбейтеміз үшке және өзінің жет жарым бар қосамыз жеті жарымды мына екеуінің көбейтіндісі неге тең болады бізге так жиырма екіде бес жиырма екіде беске жеті жарым қоссақ отыз иә получается бізде отыз градус бұл оптикадағы есеп таудың етегіндегі барометр бүйтіп қарастыратын болсақ тау таудың етегінде мынау болып тұр бізде яғни қалыпты атмосфералық қысымымыз осы жерде ал <clears throat> таудың шыңында жоғарылаған сайын температура кемейді яғни біз не істейміз жеті жүз алпыстан азайтамыз <clears throat> жеті жүз жиырманы то есть жиырма екіні жеті жүз жиырма екі иә оны көбейтеміз біз неге жүз жиырмаға Әр, неше, өзгерді екен, төмендейді екен 10. Демек, бөліміз неге 10-ға. Екіге қысқарады, енді азайтындысы бізде 400. Так, 760-тан азайтамыз. 760-тан азайтамыз. 722. 38, 10 көбейтеміз 2-ге. 12-ке то есть иә? сол кезде бізде төрт жүз елу алты дейді да ал бірақ бізде қараңыздар жуықтап берген получается бұл неге тең болады 460 метрге тең бола ма сол себепті болады вот бізде енді контекст сұрақ бұл контекст талдаған болуларыңыз мүмкін талдамаған болуларыңыз мүмкін біз талдап кетеміз жалпы бізде бірінші сұрақта қарайтын болсақ судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы яғни сұйықтарда қысымның формуласы ро gh судікі болғандықтан ро gh бірақ роның орнына біз жүз мыңды аламыз судың тығыздығы g онға тең биіктігіміз мына жерде беріп қойған 40 сантиметр дегеніміз 0,4 метр так мынамен кетеді көбейтетін болсақ 4000 болады паскаль ол төрт килопаскаль деген сөз екінші сұрақ мұнай қабатының суға түсіретін мұнайдың суға түсіретін қысымын сұрап отыр демек бізде долда, ро, ро аш, <clears throat> мұнайдікі бізде 800 көбейтеміз онға көбейтеміз биіктігі нөл екі нөл екі қысқартатын болсақ мың алты жүз паскаль так мың алты жүз паскаль бір де алты килопаскальға тең болады иә енді үшінші сұрақ биіктігі елу сантиметр дейді ыдыс түбіне түсіретін так мынау общий алпыс болса мынаның мұнайдың жартысын аламыз деген сөз ғой елу болу үшін сол кезде жалпы қысымды тапқан кезде қысым бірді қосамыз қысым екінің жартысына мына қысым мынау то есть мынау қысым екінің жартысына не үшін өйткені мынау мұнайдың жартысына келген кезде елу сантиметр болады сол себепті получается бізде бастапқыда төрт мың болса қосамыз мұнайдың жартысы неше кетін болды 1600 жартысы 800 бола ма 800 бұл 4800 паскаль 4-те 8 килопаскаль болады деген сөз 24-ші сұрақта ыдыс түбіне түсірілген жалпы қысым берілген так мына өшірейік кім да я. Иә. жанай өшір жанай сызғаныңды өшір ұят болады так болса ыдысқа құйылған бензиннің биіктігін тап дейді бұл жалпы бізге бензиннің биіктігін табу үшін жалпы қысымды азайтамыз ә, жеті дан азайтамыз ол неге тең жаңа төрт мыңды азайтамыз судікі одан азайтамыз мұнайдікін азайтамыз азайтсақ неше шығады екі мың паскаль иә бұл бізде осы бензиннікі яғни бензиндік яғни мынау бензин деп қояйын ро Аш. осы жерден Аш табатын болсам яғни бензинді бөлемін иә ро ға демек мынау 2330-ды бөлемін астында 710 және G10 сол кезде неше шығады бөлсек яғни нөл жуықтасақ отыз үш бола ма солай ма иә метр екі өтір жырсақ ол 33 сантиметр болады деген сөз ответ а егер суға әр қырының ұзындығы 4 сантиметр текше пішіндес мұз кесегі салынса онда мұздың суда батқан бөлігінің биіктігі демек бізде жалпы неміз бағана бізде судікі мына жерде оралайық судікі 40 сантиметр болса әр текшесі ұзындығы 4 болса бұған 10 текше кете ма 10 текше мұз кетеді ғой демек біз не істейміз ә, жалпы 40 сантиметрден азайтамыз әр текшеніңкі 4 сантиметр 4 төртті азайтамыз ол 36 сантиметрге тең ба енді оған неше текше кетті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 текше кетті получается бұны бөлеміз 10-ға сол кезде әр текшенің батпайтын бөлігі қарастырылады ол кезде неше 3-6 сантиметр ә, батпайтын бөлігі келіп шығады екен да бататын иә то бататын бататын бөлігі келіп шығады ол бізде үш алты сантиметрге батады екен әр текшенікі түсіндіре алдық па иә иә болады қазір үш минуттан кейін қосамыз оны жалғастыра берейік жиырма алтыншы сұраққа келіп тоқтадық жиырма алтыншы сұрақ бізде қандай сұрақ массасы берілген 40 тонна вагон 0.9 метр секунд жылдамдықпен зырғып келе жатыр нәтижесінде не істейді ол ә, платформаға соқтығысып тоқтайды ал платформа бір де екі метр секунд жылдамдықпен <clears throat> қозғалатын болса оның массасы яғни импульстарды теңестіре саламыз демек осы жердегі массаны тапқан кезде масса бірді в бірге бөлеміз в екіге так қырық тонна деген сөз төрт көбейту онның бесі нөл тоғыз бөлеміз бірде екі а иә иә кешірім сұраймын дұрыс айтасыздар ол, міне мен біріне қосып жіберіппін так төртті көбейтеміз нөл тоғызға оны бөлеміз бірде екіге неше болады екен үш көбейту онның төрт иә бірде екі а сразу бөліп жібере салдым ғой сразу бөліп жібере салдым отыз тонна и отыз мың килограмм иә кеттік ары қарай массасы жүз килограмм антрацит толық жанғанда жылу мөлшері формула қандай үшті көбейтеміз яғни ол деген сөз үш көбейту онның тоғыз дәрежесі иә так бір екі үш төрт бес беске үшті қоссақ үш тоғыз жи болады аш болады так үшеу беске үш болмайды мынау болмайды екен тек қана осы екі вариант болады екен так келесі сұрақ жиырма сегізінші сұраққа келдік бізде қазір өшіп қалуы мүмкін сол кезде дайын болсаңыздар жалпы кедергіні табу керек жалпы кедергіні тапқан кезде барлығы қандай болып тұр бізде параллель иә демек параллель болса формуламыз қандай <coughs> r бөлінген n деп ала болды n деген сөз неше барлығы бірдей болып тұр ғой барлығы r-ға тең ғой нешеу бір екі үш төрт демек жауап не болады r бөлінген төрт бола ма келісеміз ғой өйткені n деген сөз барлығы мәндер бірдей болса осылай қарастырамыз кеттік ары қарай бізде 28-ші сұраққа келіп тоқтадық сұрақ, сұрақ түсінікті болды ма жауап бізде мынау болады деген сөз мына жерге а және в дей саламыз бір жауап екі жауап иә болды иә түсінікті деп ойлаймын кеттік ары қарай электр кедергісін есептейтін формулалар <clears throat> кедергіні есептейтін формулалар так бізде ертең ро лс деген форма бар еді мына форма жоқ мынау болмайды мынау болады мынау болмайды мынау болмайды мынау болмайды мынау болмайды демек осы иә яғни аменді мына жерде формулалары деген нәрсені ескереміз кеттік оптикалық күші 5 дптр линзадан 80 сантиметр қашықтықта орналастырылған биіктігі 30 сантиметр дененің кеңістігі кескіннің линзадан орналасу қашықтығы және кескіннің биіктігі бізге екі жауап екі нәрсені табу керек бірінші кескіннің линзадан орналасу қашықтығы кішкентай f табуымыз керек кескіннің биіктігі десе үлкен аш табуымыз керек так дауысын өшірсек жақсы болады әрине басқаларға кедергі жасамаймыз так бізде мынандай формула бар еді естеріңізде болса д тең бір бөлінген d қосамыз бір бөлінген кішкентай f кішкентай f тапқан кезде так дана көбейтеміз үлкен д ға азайтамыз бір бөлеміз д төңкерілетін болса демек д бөлінген д үлкенді азайту бір деген форма келіп шығады сол кезде осы жердің орындарына қоятын болсақ так мына жаққа жаза берейік мынау бізде кішкентай д ол нөл сегіз метрге айналдыратын болсақ астында нөл сегізді көбейтеміз беске азайтамыз бірді нөл сегіз астында мына екеуін көбейтіңіз бізге <clears throat> төртті берсе азайтамыз бір үш нөл сегізді үшке бөлсек неше шығады екен калькулятор алып пайдаланып отырсақ болады негізі өйткені калькулятор рұқсат берілді ғой иә пайдалануымыз керек деген сөз ғой получается екіде то есть былай екен нөлде нөл жиырма алты алты болып кеткен жиырма жеті деп аламыз жуықтап сантиметр метрмен қарастырдық сантиметрмен алдыратын болсақ жиырма жеті сантиметр о шықты екінші бізге үлкен биіктік табу керек формула үлкен h бөлінген кіші h кішкентай f бөлу d деген бұл үлкейтілудің формуласы осы жерден үлкен аш тапқан кезде үлкен аш тапқан кезде не болады кішкентай f-ті көбейтеміз кіші ашқа бөлеміз т демек ә, бізде f 27 болды то есть 0,27 болды иә солай ма кішкентай оны көбейтеміз ә, э, 30 сантиметр деген сөз бүтін оннан үшке оны бөлеміз ә, сегізге ге сол кезде мен ба мен жоқ прямой метрмен шығардым метрмен шығардым метрмен шығардым нөл жиырма жетіні көбейттім жиырма жетіні көбейттім нөл үшке бөлдім астында нөл сегізге <clears throat> сол кезде нөл бір шығады екен метр бұл 10 сантиметр демек мынау бірінші жауап мынау екінші жауап сантиметр жиырма жеті шықты он мына болады деген сөз түсіндік қой иә оптика негізі өте оңай просто сәл түсініп алсақ болды шыққа қатты бір қиын ештеңесі жоқ біз өткенде оптиканы қарасып едік сіндер сіздер қатысыңыздар ма қатыспадыңыздар ма толық оптиканы қарастырған болатынбыз кеттік ары қарай <clears throat> келесі есеп 31-ші есеп ұзындығы 1 метр рычагтың ұштарына массалары М1, М2 жүктелінген Так, бүйтіп алайық мұндай есептерді сызуға тырысайық мына бетке және мына бетке ілінген массалар ілінген мына бетке 13 мына бетке 7 килограмм жалпы ұзындығы бізде жәшікті нема өшірейік та бір, бір метр так енді қараңыздар бізге ә, рычаг тепе теңдікте болу үшін тіреудің м екі екінші денеге орналасу қашықтығы иә яғни біз мына аралықты табуымыз керек бұл аралық бізде л екі мына аралығымыз бізде неге тең л бір демек л тең л бір қосу л екі бұл неге тең бұл дейді бір метрге тең дейді демек осы жерден біз л бірді тапсақ бір азайту л екі болады F1 L1 тең F2 L2 иә. Ә, демек F1 дегеніміз M1 G L1-дің орнына не жазам? Мынан жазам, иә. Әрине, э, болды რო ყოამს ზერტაცადებს кеттік кеттік қараңыздар m2 g l2 g'lar қысқарып кетеді сол кезде m1 жақшаны ашып жіберемін m1 иә азайту m1 l2 тең m 2 L2 так осы жерден енді қарастырам қараңыздар масса, масса бірім неге тең ге тең тең деймін бірден ә, э, m2 бізде 13 l2 қосамын мынау бізде 7 l2 <clears throat> қосындысы мына екеуінің қосындысы 20-ға тең ба иә демек l2-ні тапсам 7 бөлінген жиырма нөл бүтін отыз бес метр деген бар ма бізде бар екен g Сантиметр айтсақ h болады иә болды и все иә түсінікті болды ма бұл сұрақтар рахаттанып отырып шығаратын дегендер Так, ұзындығы 5 метр көлденең қимасының ауданы 100 сантиметр квадрат сым 10 кН күш әсерінен 1 сантиметр серпімді деформацияланса оның салыстырмалы деформациясы және механикалық кернеуін табыңыз дейді дейді так жақсы біз бірінші болып нені табайық иә механикалық кернеу табайық па табайық механикалық кернеуді табайық ол үшін қалай табамыз механикалық кернеу деген сөз куксаң формасы f бөлінген E, S, осы жерде мына печатный E-ен табатын болсақ L-ді көбейтеміз f ке бөлеміз ұзындығымыз 5 метр дейді күш бізде 10-ның 4 дәрежесі дейсілсам болады келсестер иә? келісесіздер ғой дельта l дегеніміз бізде 1 сантиметр ол деген сөз 10-ның минус 2-сі аудан бізде 100 сантиметр квадрат болғандықтан мынау 10-ның 4-іне тең. Сонда, э, 10-ның минус 2 дәрежесі, я. Иә. Так, мынау мен мынау кете ма? Бес қалып тұрма бізде. Я, иә, я, иә, сол кезде бізде э, бес 8 дәрежесі деген паскаль ондай бар ма бізде ондай жоқ қой Ол неге олай бұл ә жақсы бұл тұра берсін енді иә аха енді біз ә, салыстырмалы деформацияны тауып көрейікші сол кезде қазір түсінікті болады сіздерге салыстырмалы деформация деген е тең дельта л бөлінген л деген сөз иә бірді көбейтеміз оның минус екісін так мынау дауыс біртүрлі болып кетті ғой беске сол кезде нөл бүтін екі көбейту оның минус екі дәрежесі болады иә дұрыс па қараңыздар бұл бізге салыстырмалы деформация так ол бар ма ол бізде бүйтіп алыпты нөл нөл екі е болады иә болды енді қараңыздар бізде механикалық кернеу дегеніміз негізінде мынандай э, сигма дейміз иә осындай негіз формамызда бар ғой осындай буквамен беріледі енді қараңыздар мына жерде бар ғой бізде мынау неге тең еді механикалық кернеуге тең ғой дұрыс па келісесіздер ма мына жерде қараңыздар мынау механикалық кернеуге тең болады ғой мынаған дұрыс па мынандай форма бар еді ғой f бөлінген s бұл бізде механикалық кернеу деген болатын сіздерге иә <clears throat> вот естеріңе түсті қараңыздар мынау осыған тең иә мынау бізге неге тең болды жаңа жазбаша еге тең болды иә дұрыс па бүйтіп қызылмен көрсетейін сіздерге қызылмен көрсетейін так бүйтіп жазайық е тең сигма бөлінген печатный е осы жерден механикалық кернеуді табатын болсақ е көбейту печатный е болды ма иә түсінікті болды ма кеттік ары қарай жақсы Енді қараңыздар, бізде жазбаша еміз 0 ә, бүтін 0, 0, 2. Көбейтеміз 5, көбейті оның 8 дәрежесі. 8 бен 1, 2, 3 кетеді, 1, 2, 3. Яқты 5 қалама, демек 10-ның көбейті 10-ның 5 дәрежесі. Бұл деген сөз 1 көбейті 10-ның 6 дәрежесі. Паскал. 1 мегапаскаль. көрдіңіздер ма яғни біз мына жерде юнг моделін таптық бірінші одан кейін барып екінші амал мынаны жасадық метаболдық салыстырмалы деформацияның үшінші амалда механикалық кернеуі таптық мына бір форма так кеттік ары қарай жақсы кеттік ары қарай отыз үшінші есеп вакуумдық сәулелік түтікшеде үдеткіш кернеу қырық бір болғанда электрон осындай катод пен арасы екі наносекунд уақытта ұшып өтсе дейді так катод пен анод арақашықтығын табу керек дейді табайық иә кеттік бізде мынандай форма бар еді м в квадрат бөлінген екі тең еу деген в дегеніміз бізге неге тең s бөлінген т ға тең болғандықтан м s тің квадраты 2 таның квадраты тең еу осы жерден біз s тапқан кезде S-іміз тең болады түбір астында 2 е у квадраты бөлінген масса сол кезде барлығын орнына қоямыз түбір астында бірде алты көбейту ның минус 19, қырық бір көбейту онның үші ә, уақыттың квадраты болса төрт онның минус он сегіз ә, міне бөлеміз астында тоғызда бір көбейту онның минус отыз бір так естеріңізде болсын түбір астынан міндетті түрде <clears throat> дәреже жұп жұп сан шығады дәрежемен қара бұл дәрежеге тән қасиет санға андай мәні қатысы не емес та <coughs> сол кезде калькуляторға саламыз дәрежелер келтіріп алайықшы бірінші мына жерде отыз бір дедік біз мынаны оныншы емес иә минус так отыз бірден азайтамыз он тоғызды <coughs> неше болады <coughs> он екі он екі мен он сегізді так мына жақтан он екі қалады минус иә мына мен мынау кеткен кезде неше қалады минус 6 қалады. Минус 6 мен 3 кеткен кезде 12 қой. 12 плюс болып барады, 18. 18 ғой Минус 6 мынау мен кеткен кезде минус 3 қалады. Демек, бүйтіп жазып қояйық. 10-ның минус 3-і шықты дәрежеміз. Так енді сандарды келтіріп аламыз. 2-ні <clears throat> көбейтеміз 1 де 6-ға, көбейтеміз 41-ге. 2 наносекунд қойған квадрат болмай ма? Иә. А, Сон 4 ке көбейтіп, бөлеміз 9-а 1-ге. Неше шығады сонда? 50... 7-де 6 ма? жақсы осылай болады и бұны біз не істейміз <clears throat> көбейту онның минус үші ә, мынау шықпайды сол үшін бұны не істеп аламыз біз 576 көбейту ның минус төрті деп аламыз 576 жүз біраз шығарайықшы жиырма төрт шыға ма оның минус екі жиырма төрт сантиметр иә бізде бұл енді төрт сантиметр общий ал енді анод бүйтіп сызып қарастыратын болсақ ә, аралығы ол уақыт барды келді иә бізге барған кездегі табатын болсақ неге тең болады демек екі кој онның минус x е. ол 12 сантиметр и все кеттік ары қарай отыз төртінші есеп диаметр диаметр берілген ұзындығы берілген күш берілген делта в общем юг модулі табу керек иә орнына қандай печатный ен табамын а вот дұрыс айттыңыз <laughs> так с бізде жоқ диаметр берілген сол кезде төрт жоғары шығып кетеді <clears throat> пи деген үш те он төртке тең т квадраты <clears throat> нөл алпыс төрт ал калькулятор жасаламыз <clears throat> екі мен төрт кетеді мына жақта екі қалады айналдырдым ғой екінің минус үш дәрежесі екінің минус үш деп кеттім ғой <coughs> диаметрдегі иә, иә иә иә иә мынау көбейту онның минус төрті квадраттап сол кезде мынандай болады так бүйтейік үште алты жиырма бес төрт астында екі көбейту онның минус үші үште он төрт нөл алпыс төрт көбейту онның минус алты вот енді қазір отыра салайық сол кезде конкретно салсақ неше шықты азамат сол шыққан санды бөл екіге оңай жолы жаңа төбесі шыққан санды бар ғой бөлесін екіге шыққан санды үште он төртке бөлесін шыққан санды нөл алпыс төртке бөлесін <clears throat> неше шықты сексен тоғыз тоғыз бүтін елу жеті көбейту онның дәрежелері қарастырамыз мына жақта бізде үш мына жақта үш демек минус тоғыз жоғарыға плюс тоғыз болып шығады тоғыз болады иә паскаль иә жуықтайды екенбіз тоқсан иә басқалар келмейді иә кеттік отыз бес отыз бес бізде импульс қалай істейміз қай форма саламыз мындай ма болмай ма иә өйткені мынандай ғой бізде м с квадрат қой м с с деп алсам мынау неге тең болады иә сол кезде бүйтіп с деп алсам болады болды сол кезде бір иә жетіні көбейтеміз үш көбейт сегізіне азамат көбейт неше иә так бұл шықты бұл джоуль енді бізге <clears throat> электрон вольтқа келтіру керек иә бөлеміз нешеге міне бірде нөл неше болады мына шкала сондай иә екі жарым ғой нөл жиырма бес екі жарым екі жарым электрон вольт аш болады сонда